Професіонали, шанувальники високоточної стрільби та професійні мисливці за окупантами в нашій країні. Вітаю вас на нашому каналі Гостім. Наразі ми обговоримо тему обробки, полювання та чистки ствола за допомогою пасти, особливості та відмінності даних процесів. З швидким розвитком високоточної стрільби та постійним збільшенням власників, власників нарізної зброї, в тому числі і снайперських гвинтівок нашій Україні, що не може нас не радувати. Зросла кількість теорій, потрібно нам займатися шліфовкою ствола, чи не потрібно цього робити. Займатися даними процедурами чи ні, вирішувати вам, так як з досвідом у кожного формується своя думка про це. Обробка ствола вже давно не є таємницею. Перш за все, обробка нового ствола проводиться для того, щоб прибрати механічні сліди при нарізці, нарізі у стволі. Всі стволи виготовляються з заготовок, які нарізаються нарізи. Процес нарізування здійснюється трьома видами: куванням, протяжкою та фрезеруванням. Зараз ми беремо до уваги стволи саме після фрезерування. Після процесу фрезерування в стволах залишаються подряпини та інші механічні вади. Якщо дані вади не прибрати, куля, врізаючись в нарізи, матиме нерівномірний рух, що у подальшому запустить стрибки початкової швидкості кулі. Щоб цього уникнути, проводиться так звана обробка шліфування ствола. Для цього існує кілька способів, які ми розглянемо. Після обробки ствола різниця в початковій швидкості кулі зменшиться, що в свою чергу покращить показники кучності попадань. Взагалі, Добряча поліровка ствола пастою вже виліковує безнадійні стволи, яких списує до е, його настрілу. Також чистка та полірування пастою збереже якість вашого ствола та його довговічність. Існує два варіанти обробки ствола. Вони залежать від того, є у вас під рукою бороскоп, паста для поліровки чи немає. Спершу ми розглядаємо варіант, варіант з наявності бароскопу. Що нам для цього потрібно? Шомпол, підходящий для вашого калібру та довжини гвинтівки, а ще краще два шомпола. Для чого я розкажу далі. Твердий пластиковий йоршик або спеціальна голка, на яку одягаються войлочні патчі. Вішерголка для звичайних патчів та поліруюча паста JB Barbish червона або ISO. Звертаю увагу, це не абразивні пасти, тому поліровка ніяк не впливає на діаметр вашого ствола. Або, бо буває хтось каже, що поліровкою нарізи можна постирати. Скільки ми практикуємо це, ніколи в нас, скажімо так, нарізи не стирались. Ще нам е, знадобиться немала кількість патчів. Беремо бароскоп, переглядаємо свій стол, щоб оцінити його стан, а також порівняти результат до поліровки та після поліровки. Бачите, ми заходимо в патронік, а вже почався кульний вхід на кульному вході. На залишки карбону, до речі, скільки б я не вичищав звичайними засобами кульний вхід, все одно залишки карбону залишаються. Бачимо сітку розгара, яка з'явилася на стволу. Далі у нас залишки міді. Бачимо трішки залишків карбону, але це через те, що ми якісно не чистили ствол після того, як відстріляли групу. Вам, щоб порівняти результат до та після. Отже, у нас замінення по столу. Видно маленькі всадини. Але я б сказав, що е, якість ствола зараз в хорошому стані. Немає ніяких зазубринок. якихось корозій. І так, ми доходимо до зрізу каналу ствола. Так, ми побачили, що у нас зараз відбувається всередині каналу ствола. Зараз ми приступимо до його полірування та порівняємо результат після нашого полірування. В середньому стандартний ствол зі заводу вимагає приблизно 200 проходів, а то й більше. Стволи, яким досить 100 проходів, дуже рідкісні. Це можуть бути кастомні рушниці, які пройшли первинну обробку. Ви можете використовувати як нейлонний йоршик, так і голку з войлочним патчем. Вибір за вами. Чесно кажучи, по моїм спостереженням ефект однаковий. При використанні неволового йожика можна е, обтягнути його звичайним патчем для чистки, полотно обтягнути та наносити на нього червону пасту JB, щоб не принести шкоди Е, зрізу каналу ствола ми можемо використовувати два варіанти. Варіант один. Беремо дерев'яну підставку, впираємо зрізом каналу ствола в підставку, вертикально стволом вниз, та починаємо шурувати від кульного входу нарізів і далі по закінченню каналу ствола. Так як ви впрете зрізом каналу ствола в дерев'яну підставку, коли ви зробите перший прохід Йоршика, ви одразу ним впретеся в дерев'яну підставку. Він у вас не буде просто мати можливості пройти далі. Після чого ви на своєму шомполі берете щось для того, щоб зробити позначку на шомполі, і робимо на своєму шомполі позначку. Після того, як ви зробили позначку, ви починаєте шурувати назад. Помаленьку витягуємо свій шомпол і відчуваємо, коли наш йоршик вже буде на кульному вході. Тобто він буде чуть слабіше виходити. Відчули, що він знаходиться вже в кульному вході і знову робимо позначку на нашому шомполі. Як бачите, у нас вийшло дві позначки. Перша позначка для того, щоб ми не витягували постійно нас шомпол з патроника. Друга позначка для того, щоб наш йоршик не виходив з каналу ствола. Для чого я зробив другу позначку? Для того, щоб скористатися варіантом 2. Другий варіант. Під час першого проходу проштовхуємо шомпол до тієї ж пори, поки носик вашого вішера не покажеться в розрізі каналу ствола. Робимо відмітку на шомполі та продовжуємо ж в такому дусі. Ми скористуємося варіантом 2, не будемо впирати нашим стволом в дошку і вниз, будемо просто використовувати зброю горизонтально. І так, отже, я беру голку з войлочними патчами і наношу нашу пасту. Пасти можна не жаліти. вам вистачить на довгий період часу. Ну, дивлячись, скільки стволів і як часто ви будете обробляти. І так, я наніс свою пасту. У мене вже є мітки на шомполі, я можу спокійно працювати. Я спостерігаю за своїми мітками через е, дирку у затворному вході. Бачу першу мітку, якраз проходжу до другої мітки і мій вішер знаходиться на зрізі каналу стола. Якщо чесно, я вже десь на 40-му проході збився, сіки рахував і додав ще 15. Далі, для чого нам другий шомпол? Щоб ми не розбирали перший. Ми за допомогою другого шомпола виганяємо це болото, яке в нас зараз знаходиться в столі. насухо. І починаємо далі нашу залишки бруду, які у нас залишились в стволі. Ще не жаліючи наношу пасти на наш войлик. І роблю ще 50 проходів. В залежності від того, в якому стані ваш ствол, ви можете робити і 200 проходів, прогнати ствол насухо пачами, потім до ідеальної чистоти та знову дивитися всередину каналу ствола. Поки ваш ствол, його вигляд не буде вам подобатися. Зараз, як ми дивилися, я в принципі до свого ствола не маю сильних заперечень, тому я зроблю всього 100 проходів і ми подивимося з бороскопом, що у нас там відбувається. Так, ми завершили ще один етап 50 проходів. Зараз вичищаємо свій ствол ідеально, щоб нас на пачах не залишалося геть ніякого бруду. Та подивимося результат нашого, нашої шліфовки. Я вичистив від бруду свій ствол. Зараз ми пройдемося бороскопом по стволу для того, щоб побачити результати нашої шліфовки. З кульного входу трошки важко заходити, але для, так як я знімаю відео. Мені незручно стояти з тої сторони. І так, бачите, у нас на кульному вході ще залишилось трішки залишків карбону. Це всадини на каналі ствола, які, можливо, від корозії з'явилися, можливо, від брудного боєприпасу. І так, спочатку нарізів ще у нас є трошки заміднення. Далі по каналу ствола у нас вже все добре. Що нам зробити, щоб зняти ділянки, які нам не подобаються, на тих ділянках зняти бруд? Ми просто беремо бороскоп, доходимо бороскопом до тієї ділянки, яка нам не подобається. Наприклад, це наш кульний вхід був. Ось. Ставимо мітку на бороскопі. Прикладаємо бороскоп до нашого шомпола з вішером, ставимо на шомполі міточку і просто починаємо до тієї мітки прошліфовувати ствол на тих ділянках, де не, ствол вам не подобається. Можете кілька цих міток зробити і проходити по стволу в районі цієї мітки сантиметрів 3-4 вперед, назад, вперед, назад і прошліфуєте дані ділянки. Після огляду нашого ствола ми побачили, що він потребує ще поліровки, тому пройшли ще 200 чи навіть 250 разів. Як бачите, кількість патчів набагато збільшилась коло мене. Ну і зараз ми побачимо, що нам це дало. Як бачите, Зараз він, ну не вважаючи на ці садини, я їх не можу ніяк виполірувати. Зараз він ідеально чистий. І так, нам цього достатньо. Не забуваємо, що після полірування ствола нам потрібно повністю вигнати пасту і бруд з нашого ствола, потім пройтися синтетичним маслом по столу, зробити плівку всередині ствола і витерти його насухо. Після розгляду поліровки ствола за допомогою пасти ми перейдемо до полірування ствола без пасти, без бароскопа, наявних засобів, точніше навіть не полірування, а обкатки нашого нового ствола. Ми зараз переїдемо на вогневий рубіж і там це вам покажемо. Зараз ми перед всіма нашими процедурами, які ми будемо проводити, зробимо групу для того, щоб порівняти нашу групу до виконання цих процедур і ну, ми зробимо ці процедури процедур після. Перше, що нам потрібно, зробити на вогневому рубежі перед початком стрільби, це погнати наш ствол борснайком. Я думаю, всі знають, що таке борснайк. Після нашої чистки ствола завжди все одно залишається у стволі у нас залишки мастила, тому перед стрільбою, щоб ці залишки мастила не пошкоджували наш ствол при високих температурах, ми поміняємо наш снайпом сняты. Все зараза, яка залишилася в нашому стрілі. І так, придягнули ствол. Часом. Thank you. бачите, тільки один у нас відірвався, так? Мадирочка. Так, так як ми зараз стріляли 5 пострілів, одразу, щоб скористатися моментом, перейдемо до процесу катки стола без шарки та е, бароскопа, ну і наявний для цього засобів. підтримали особисті постріл, ствол розігріти, ми повинні одразу ствол залити. Влучено зняття нагару та міді. Зараз я залию ствол ілюмінатором. Ілюмінатор у нас працює як такий для зняття замінення. Voice of обробки направляючі, але так як я зелений направляючий мене стру. І так, ми зробили 20 проходів, зняли карбон зі стіла. Далі ми Thank you. тобто одну перемогу. Міняємо Йошик на Найвоновий. патч і буде вже у нас білий патч. Ось такий. Все, вийшов білий патч. Тобто ми все вигнали і тепер нам потрібно залити ствол нашим засобом для зняття міді на 10-15 хвилин да, зачекати. Як я роблю лица просто беру май, змочую його засобом для зняття міді та проходжу через наш Це ми проклали слово сервантом. по средним заданным. Міняємо маску, бачимо, робимо знову групу з п'яти пострілів. Бачите, на патчі у нас знаходяться залишки міді, тобто патч синюватого відтінку. Тому мені потрібно проходити цю процедуру ще раз. Але так як я зараз буду все одно робити поліровку ствола за допомогою маски, я не працюю. Будете, я просто витру зараз ствол маску і просто Повертаємося до більш зручних варіантів з пастою. Про обробку ми вже з вами поговорили, що стосується частоти поліровки ствола. Чесно кажучи, навіть нервуюся починати про це говорити, бо зараз накинеться купа професіоналів зі своїми теоріями, але саме кращий варіант перевірити теорію практикою. Тому можете зробити для себе експеримент. Не полюруйте свій ствол після Е, його обкатки приблизно 500-600 одиниць пострілу. Зробіть групу з 5 пострілів та залиште мішень для порівняння результату. Добряче відполіруйте свій ствол пастою, після чого знову зробіть групу з 5 пострілів та порівняйте результат. Ви здивуєтесь. Для порівняння результату ми свій ствол я свій ствол не чистив приблизно 500 пострілів пастою, не полірував його, просто стандартну чистку проходив. Відстріляв групу перед тим, як ми знімали ваше відео, ми цей результат зняли. І після даної поліровки так само відстріляв групу. Зараз ми це порівняємо. Зараз ми відстрілюємо групу після шліфовки нашого ствола для того, щоб порівняти результати на практики, відстріляємо групу і побачимо, що в нас змінилося після того, як ми відшліфували наш ствол. Як бачите, перших два постріли у нас пройшло нижче, тому що ми стріляли на голий ствол після його обкатки. Ну, не обкатки, а шліфовки. А решта три постріли вже зайшло у нас в одну дирку. Для того, щоб краще оцінити свій результат, ви можете спочатку відстріляти 5-10 патронів після шліфовки ствола, а потім уже робити стрільбу на результат, і ви переконаєтеся в тому, що ваша група буде набагато краще, ніж була до того. Дякую вам за вашу увагу. Відео зайняло тривалий час для вашого перегляду. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Залишайте свої відгуки в коментарях. Можливо, ви б хотіли відео на якісь другі теми. Ми будемо раді бачити ваш зворотній зв'язок. Не забуваємо ставити вподобайки. Слава Україні! З вами був канал Гостім. До зустрічі на нашому каналі.